Des d'una llengua prohibida, la veritat que s'encomana, que no hi ha de mama vida, només tu i jo ara. Tots aquells que viuen la mentida, jo que mai abandono, mai perdo la partida, deixaré que les paraules troben on ficar-se, abans que s'obliden, abans que s'amaguen, tu i jo farem néixer de la mort d'aquesta tarda. soroll gens deixar passar les paraules mai fugir de les batalles encara que m'amoïnen de créixer, estimar, resistir i lluitar per tot el que és just, per tot els que han marxat nosaltres caminem amb pas de gegant nosaltres som el present d'un futur il·lusionant i avui a la vora una crida animal quan em preguntes per què faig el que faig cantar que brisa salón. conèixer en aquest temps d'esperança Encantat, ens veiem aviat Encantat de conèixer-te en